سلام من یاشار سلطانی هستم شاید اینجور وقتا میگن امیدوارم حالتون خوب باشه ولی خب خوب نیستیم مدت ها بود به دنبال این بودم که جدا از فضای توییتر و اینستاگرام برنامه سازی رو شروع کنم و به مسائل و موضوعات مختلف عمیقتر و جدیتر بپردازم برای همینم یوتیوب رو انتخاب کردم موضوعات مختلفی رو هم برای چند برنامه اول در نظر گرفته بودیم اما از اونجا که زندگی در ایران همیشه با ویژگی غافلگیری همراهه اعتراضات اخیر و به دنبال اون فیلترینگ گسترده در کشور باعث شد اولین برنامه رو به این موضوع اختصاص بدیم در این برنامه میخوام با حمیدرضا احمدی و محمد جرجندی به مسائل فیلترینگ بپردازم اما قبل از اینکه وارد گفتگو با مهمان‌ها بشم میخوام ازتون دعوت کنم ویدیو کوتاهی که راجع به ساختار اینترنت و بحث فیلترینگ ساختیم رو تماشا کنید با هم ببینیم این ویدیو رو کی باعث قطعی یا محدود کردن اینترنت میشه اینترنت ایران به شکل انحصاری دست شرکت ارتباطات زیر ساخته یعنی این شرکتی که داره اینترنت رو از اپراتورهای اصلی خارجی میخره وارد ایران میکنه و به دست اپراتورهای ثابت خانگی و اپراتورهای موبایل میرسونه اپراتورهای اینترنت دو نوع مشتری دارن یا اینترنت رو به دیتا سنترها و از طریق اون به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک میدن یا اینترنت رو در اختیار مردم میذارن. مردم عادی برای اتصال به اینترنت یا با موبایل به همراه اول ایرانسل و رایتل وصلن یا اینکه با اینترنت خونگی به شرکت های مثل مخابرات، شاتل، آسیاتک و افرانت وصل میشن که همه این اپراتورها اینترنتشون رو از شرکت زیرساخت خریدن. کسب و کارها و ارائه دهنده های زیرساخت ابری هم اینترنتشون رو از data center ها میگیرن و خودشون مصرف کننده اینترنت به حساب میان. برای مثال کسب و کارهای ابری مثل ابر آروان، پارس‌پک، ایران سرور، ابر و کسب و کارهای دیگه مثل آپارات، فیلیمو، تپسی، اسنپ، طاقچه، آچاره، علی بابا، جاباما و در کل همه کسب و کارهای آنلاین اینترنتشون رو از این اپراتورها میگیرن و نمیتونن توی قطع، وصل و فیلترینگ اینترنت نقش داشته باشن. چجوری موقع اعتراضات بعضی از شهرها به اینترنت دسترسی دارن و بعضیا ندارن؟ حکومت به شکل انحصاری اینترنت رو در اختیار خودش نگه داشته و اون رو به اپراتورهای ثابت یا همراه میده. به همین دلیل به راحتی میتونه اینترنت رو خودش مدیریت کنه. کلش رو در ایران قطع یا وصل کنه بخشی از شهرها یا استانها رو قطع یا وصل کنه بعضی از سایت ها رو فیلتر کنه یا نکنه بعضی از سایت ها رو کند کنه بعضی از سایت ها رو آزاد بگذاره سختگیری روی VPN رو زیاد کنه یا کم کنه حتی از این دقیق تر میتونن به ایرانسل و همراه اول بگن که BTS های موبایل فقط یک خیابان خاص رو قطع یا محدود کنن فیلترینگ اینترنت رو کی انجام میده؟ کمیته فیلترینگ زیر نظر دادستانی کل کشور، شورای عالی امنیت و فضای مجازی و سایر نهادهای امنیتی تصمیم میگیرد. وزارت ارتباطات با نظارت و کنترل وزارت اطلاعات وظیفه داره این تصمیم ها را اجرایی کنه. در نتیجه به تعداد زیادی باکس فیلترینگ نیاز داره. برای همین شرکت های پرداز، دوران، امنافزار، زعیم، یافتار و پارس قشم این تجهیزات را تولید می‌کنند. شرکت زیرساخت برخی از این باکس ها را داخل شبکه اپراتورهای همراه مثل ایرانسل و همراه اول و پیش از اون که اینترنت به دست کاربر برسه قرار میده و بخش دیگرش رو داخل شبکه خودش میذاره. پس تمام مراحل فیلترینگ و محدودسازی داخل ایران و با کنترل و اجرای کامل دولت و نهادهای حاکمیتی انجام میشه. نه تنها دولت هر موقع که بخواد میتونه اینترنت رو قطع کنه بلکه هر موقع که بخواد میتونه گزینشی اینترنت رو قطع فیلتر یا محدود کنه بدون اینکه براش مهم باشه سرویس های حیاتی در داخل کشور هستن یا در خارج از کشور در درگاه های اینترنت ورودی کشورها روترها و فایروال هایی وجود دارن که مشخص میکنن چه ترافیکی از کجا رد بشه و چه ترافیکی رد نشه اگه ساده بخوایم بگیم درگاه اینترنت ایران قابل تنظیم و کنترله همین الان فیلترینگ در ایران به کمک مفهومی به اسم لیست سیاه و لیست سفید قابل تنظیمه یعنی حاکمیت میتونه تعیین کنه همه راه های اینترنت باز باشه ولی بعضی از سایت ها و اپلیکیشن ها مثل فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، گوگل پلی و صدها سایت دیگه توی ایران در دسترس نباشن و توی لیست سیاه قرار بگیرن. فرض کنید دولت تصمیم میگیره اینترنت رو قطع کنه اما نمیخواد اسنپ قطع بشه بدون اینکه هیچ تفاوتی داشته باشه سرورهای این سایت داخل ایران میزبانی میشه یا خارج از ایران دولت میتونه به راحتی کل اینترنت رو قطع کنه اما اجازه بده که اسنپ وصل باشه این کار برای دولت خیلی خیلی ارزونتر و آسونتر از تشویق کسب و کارها به میزبانی داخلیه البته این رو هم در نظر بگیرید حکومت نشون داده هر زمان که بخواد میتونه کل اینترنت رو مثل آبان 98 یا بخشی از اینترنت ایران رو در برخی از شهرها مثل اعتراضات خوزستان، سیستان و بلوچستان و مهاباد یا ایران access کنه بدون اینکه هزینه های این کار براش اهمیتی داشته باشه یا اینستاگرام رو فیلتر کنه بدون اینکه در نظر بگیره صدها هزار کسب و کار آنلاین قرار از بین برن خب من سلام عرض میکنم به حمید احمدی کارآفرین و فعال در حوزه کسب و کار اینترنتی و امروز در خدمت محمد جورجندی از آمریکا هم هستیم که اسکایپی ما با محمد صحبت میکنیم سلام محمد جان سلام سلام آیه احمدی سلام. خیلی خوشحالم که برنامه اولمون رو در حوزه اینترنت و با شما ما همراه هستیم الان مشخصا سوال اول من این هستش که از هر دو عزیز من این سوال رو بپرسم اینکه انگار حاکمیت از همون زمانی که اینترنت تو کشور اومد و فیلترینگ هم اعمال شد انگار یه جورایی سر ناچاری داره اینترنت رو توسعه میده یعنی بحث توسعه اینترنت انگار صرفا دقدقه اولش نیست اول اون کنترل کردنه براش مهمه یعنی اول میبنده بعد میبینه که چجوری میتونه کنترلش بکنه بعد اون آزاد میشه یا اینو چجوری میبینین شما آیا احمدی از شما شروع بکنیم بله به نظر من وقتی که ما یعنی من و امثال مثل من اینترنت رو نگاه میکنیم یه چیز میبینیم وقتی که حکومت به اینترنت نگاه میکنه یه چیز کاملا متفاوت میبینه من خودم شخصا اینترنت رو یه بستر خیلی مناسبی میبینم که از روش درآمد داشته باشم یاد بگیرم کلی تو یادگیری من کمک کرده تو سالهای گذشته و همینطور فان چیزای برای پر کردن اوقات فراغت هم از اینترنت هم استفاده میکنم ولی حکومت اینترنت رو یه حفره امنیتی میبینه یعنی کلا نگاهش یه نگاه امنیتیه و متاسفانه چیزی که شاهدش هستیم یعنی از نشانه هاشو داریم میبینیم اینه که سال به سال داره نظامی تر میشه اون دید و امنیتی تر میشه و اون صداهایی که میخوان اینترنت رو محدود کنن و کنترل کنن صداهاشون بلندتر میشه و کسایی که دنبال اینترنت آزاد هستن پرونده دار میشن بهشون شک وارد میشه و هی صداهاشون داره کمتر و ساکت تر میشه محمد جان نظر شما چیه تو این رابطه ببینید اینترنت مثل چه میدونم کشوری که تو شاهی سلطانی یه روزی فکس هم مثلا داشتن فکس یه پرونده جاسوسی واسه شما به همراه داشت اینترنت هم همینه یعنی این آقایون یه چیزی میاد موافقش نیستن سعی میکنن اول باش برخورد کنن و بعد هم نمیتونن باش برخورد کنن فقط این هزینه سازی میکنن اینترنت هم همینه نه اگه دست خودشون بود اینترنت رو هیچ وقت اینا به مردم ایران نمیدادن این یه واقعیته همونطوری که در برابر بقیه تکنولوژی هم اینا مقاومت کردن ولی نتونستن کاری بکنن این یعنی قدرت تکنولوژی نذاشت اینا کاری بکنن نظر من اینه که حاکمیت و مفهوم حاکمیت فعلی هیچ علاقه به اینترنت نداره حالا فارغ از اینکه اصلا اینترنت چیست و اینکه شما بالاخره باید نمیتونی کشورت مثلا کافینت آمریکایی باشه اینو من باش موافقم ولی اینکه این مدلی که اینا دارن باش برخورد میکنن یه مدلیه که واقعا اینو نمیخواستنش به همین دلیل بود که سمت اینترنت ملی و یا اون اینترنت جهانی تفاوت ایجاد کردنش اصلا اینکه سرمایه گذاری خیلی خیلی زیادی و هزینه خیلی زیادی رو بحث اینترنت ملی دارن میکنن خاطر همین کنترل کردن است آی سلطانی ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم این یه شبکه داخلی داخل کشوره اینا همزمان دیگه بالاخره حالا چیزیه که کاریش نمیتونن بکنن در برابر تکنولوژی نمیتونن وایسن آخرین مقاومتشون اینه که ایران رو ارتباطش رو با دنیا قطع کنن این آخرین زورایی که دارن میزنن ولی موفق نمیشن خب محمد تو همین زمینه آقای رئیسی 16 آذر دانشگاه تهران برای سخنرانی رفته بود البته یه نکته روشون گفتش که من یادم نرفته یک سری از وعده ها و این داستان من ازش اشاره به فیلتر شدن اینستاگرام یا اپلیکیشن های دیگه ای بود که البته خیلی اهمیت نداره که شون بعدشون یادش رفته یا نرفته مهم اینه که الان اینا فیلتر هستن یه جمله ای رو میگه و تو این جمله مشخصا اشاره میکنه به اینکه من به وزیر و مسئول مربوطه گفتم برای کسب و کارها کاری کنید تا بر بسترهای داخلی فعالیت کنند این بسترهای داخلی که حتی رئیس جمهور میاد در تریبون رسمی اینو اعلام میکنه چی هستش ببینید یه یه کانسپتی که این وسط من فکر میکنم که زیاد در موردش صحبت نمیکنیم بحث زیر ساخته خب مثلا فرض کنه یه کسی که توی یه شهر زندگی میکنه یه سری زیرساخت جاده میخواد نمیدونم اتوبوس میخواد حمل و نقل و آب و برق و این چیزا اینا همشون ساخته دیگه این اینفراستراکچره و به نظر من کشورهای توسعه یافته کشورهایی که زیرساختشون هم قویه و روشون کار میکنن این اصولا خودش به نوع خودش بد نیست و خوبه مسئله ای که هستش اینه که وقتی میگن اینترنت ملی و اصلا اینترنت ملی وجود نداره همونجور که محمد هم گفت این اصلا معنی نمیده این یه marketing ه. در واقع یه اینترنت یه شبکه داخلیه که قطعه از بقیه دنیا و از هیچ وقت هم بگیم اینترنت ملی یعنی همین که میگیم اینترنت ملی خودمون داریم چیز میدیم اون دروغی که دارن میگن چیز میکنن مسئله اینه که زیر ساختمون رو باید قوی بکنیم 100 صد. ولی اون موقعی خطرناک میشه اون موقعی آدم ترس میگیره اون موقعی که همه به عنوان شهروند میترسن اینه که میگن این ساخت زیر ساخته رو بسازیم که در نتیجه خودمون رو از بقیه جهان قطع بکنیم و اون اون خطرناکه اونو بعد بهش توجه بکنیم صرفا زیر ساخت چیز بدی نیست هممون از زیر ساخت الان مثلا برقایی که اینجا روشنه با زیر ساخت برقیه که تو شهر داره توضیح میشه درسته محمد نظر شما هم بدونیم تو این رابطه تو بحث اپلیکیشن ها صحبتی که آقای رئیس جمهور محترم کرده ببینید یکم خنده داره آخه این این یه چیز ارگانیکه باید خودش شکل بگیری یعنی شما یه مارکتی داری میای توش عرضه میکنی مردم هم میرن انتخاب میکنن که کدوم استفاده کنن و البته این مردم هر چقدر که سطح اعتمادشون به شما بیشتر بشه قطعا محصول بومی رو انتخاب میکنه. یعنی این خیلی بدیهیه یعنی من اصلا دیوانه نیستم که برم توی اپلیکیشنی کار کنم که حتی یه report ساده حتی یه support ساده نداره میام خب توی اپلیکیشن ایرانی کار میکنم که support داره حرفمو میفهمه میتونم برم پلیس شکایت کنم یه بحث خیلی گسترده ای داره اونم این که ببینید اینکه مردم انتخاب نمیکنن این اپلیکیشن رو با زور نمیشود مردم رو مجبور کرد که از این اپلیکیشن استفاده کنن بارها حاکمیت تلاش کرده که مردم رو فریب بده که از اپلیکیشن های جایگزین استفاده کنن ما نسخه های مختلفی ازش رو داشتیم مثلا چه میدونم ویسپی مثلا ویسپی سروراش رو شاتل بود شاتل میگه مال ما نیست ما رفتیم نگاه کردیم این دیولپرش مثلا هنگ کنگ تبلیغش وسط صدا سیماست تو سایتش میری مثلا یه خانم نمیدونم امروزی رو گذاشته بدون هجاب و تو صدا سیما داره به عنوان اپلیکیشن بومی تبلیغ میشه خب چرا آخه قصه چرا اینه که ما یه سری نهادها و سازمانها و ارگانها و نمیدونم صحابایی تو اون مملکت داریم که اینا واسه مردم هم نقشه میکشن که تهش بگن آقا ما یه نقشه ای مردم رو آوردیم به سمت های داخلی موضوع اینه که این روش غیر ارگانیک جواب نمیدهد بله شما مردم رو خسته میکنی ناراحت میکنی عصبانی میکنی احتمالا هم یه مقداری از اپلیکیشن های تو استفاده میکنن ولی این ادامه دار نخواهد بود به نظر من صحبتی که جناب رئیسی کرده مردمی هستند که بل اجبار مجبور میشن از این اپلیکیشن ها استفاده کنن ولی اینها راضی نخواهند بود یعنی تهش اون شکاف بین حاکمیت و مردم بیشتر و بیشتر میشه بله من کاملا قبول دارم و در تکمیل حرف محمد اگر به فرض یه روزی برسه که مثلا از اینستاگرام هیچکی استفاده نکنه همه از روبیکا استفاده کنن یا از تلگرام هیچ استفاده نکنه همه از نمیدونم گپ و سروش و اینا استفاده کنن بازم میرسیم به خونه اول یعنی وقت انقدر تعداد افراد استفاده از افراد از سروش زیاد میشه که باز حاکمیت میاد همون بلاهایی که سر تلگرام و اینستاگرام در واقع سر سروش در میاره یعنی الان مدیرهایی مثلا مثل مدیر آپارات نمیدونم فیلم و اینا اینا چون تعداد کاربراشون خیلی بالاست خیلی محدودن یعنی هی هر روز درخواست داده میشه که بیان ارشاد شکایت میشه از صدا سیما مدیری که کسب و کاری که توی ایران کاربر خیلی بالایی داشته باشم محدودیت روش زیاده به خاطر اینکه در نهایت همونجور که خودتونم گفتین چه اسمس باشه چه فکس باشه چه باشه ارتباط بین مردم یه چیز امنیتی میبینه این رو ببین دو تا بحث متفاوت ما الان داشتیم آقای جورجندی به بحث اپلیکیشن ها و نرم افزارها اشاره کردن شما بحث زیرساخت اشاره کردید ببینید من چند وقت پیش یک گزارشی رو من دیده بودم یه نامه دیده بودم در رابطه با بحث سازی سایت خود من بود که توسط که دادستانی به شرکت ابرواروان نامه زده بود که این مسدود بشه حالا یه جمله هم اونجا استفاده شده بود و من یه توییتی زدم توییت خیلی تندی هم زدم علیه گفته بود که اگه امر دیگه ای دارید ما در خدمتیم که خیلی برای من سنگین بود این قضیه و من یه توییت تندی علیه ابراروان زدم و بعد اون استارت این داستان شد که خب ما اولین برنامه بیا مثلا رو بحث اینترنت و بحث موزه فیلترینگ ما تو اول برنامه هم نشون دادیم اونجوری که تبلیغ شده بود در رابطه خود مثلا شرکت های مشابه ابراروان شرکت های دیگه که اینا انگشتون رو فیلترینگ هستن این همچین چیزی نیست نمیتونه اصلا اون ساختاره نیستن که ولی اینها متهم به این شدن که همون بستر داخلیه رو فراهم کردند که هر موقع حاکمیت خواست انگشتش رو بذاره و ارتباط داخل با خارج رو قطع بکنه شما به این اشاره میکنید که اصل این داستانه اشتباه نیست و درسته اما ما با حاکمیتی در طرفیم که همین که شما این رو به عنوان یک نکته مثبت و مفید میبینید این رو به عنوان یک یک چکش یک اهرم یک نمیدونم اسمش رو چی بزنیم یک وسیله سرکوب میبینه یعنی هر جا دلش خواست انگشت میذاره قطع میکنه هر جا دلش خواست وصل میکنه این رو بله ببینین میگم در مورد زیر ساخت باید صحبت کنیم کلا یعنی میگم وقتی که صحبت ابر آروال میشه و چیزای دیگه کمتر صحبت میره سر زیر ساخت که من فکر میکنم که اشتباهه و خوبه که در موردش صحبت کنیم مسئله که هست من تو این مسیر بودم دیگه ده ساله که تو این مسیر بودم و من مثلا سال 91 که شروع کردم یا 94 که این شرکت مو زدم ما زیر ساخت کسب, این... کسب و کار اینترنتی خیلی ضعیف داشتیم یعنی ما سرورمون مجبور بودیم که توی آلمان باشه برای ارسال مثلا ایمیل مثلا یه چیزی مثل ارسال مثل پست میمونه دیگه اون زیر ساخت نداشتیم و هنوزم یه جورایی نداریم داریم ولی خب خیلی ضعیفه برای هست کردن عکس‌ها که اس میخوایم که نداریم و اینا گام به گام تو کشور ساخته شده از سال 94 که میگم شرکتمو چیز کردم من نه ولی ابراروان جاهای دیگه دارن این زیر رو میسازن که ما احتیاج داریم سال 94 که اینا نبود ما مجبور بودیم که مثلا سرورمون تو آلمان باشه الان ما سرویسی که برای ایمیل استفاده میکنیم تو هنده و میشه ها یعنی مشکل نداره داریم میتونستیم استفاده کنیم ولی چند تا مشکل داشت یکی اینکه به هر حال بعد دلار میدادیم که یه مقدار پیچیده است چون حساب بانکی خارج از ایران نداریم میشه ولی پیچیده است یه ذره گرونتر تمام میشه فاکتور نمیتونن به اون بدن مشکلای متعددی داره هر لحظه ممکنه به خاطر اینکه با آی پی ایران بری توش بگن که شما ایرانی حسابتو ببندن کلا چیز بکنن زیر رو احتیاج داریم برای رشد کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی که به مردم ایران سرویس میدن دیگه دیجیکالا اسنپ نمیدونم علی بابا اینا آره. مشتریشون داخله و یه سری زیر ساختا رو احتیاج دارن بدون اون نمیتونن و یه چیز جالبی هم که هست اینه که وقتی که تو همه چیزت خارج از ایران باشه زیر ساخته که داری استفاده میکنی خارج از ایرانه سایت دیرتر لود میشه و هم جدا از تجربه کاربری بدی که به مشتری داخلی داره میده که اون هیچی خود گوگل هم تو رو جریمه میکنه یعنی میگه که سایتت کنده من کمتر تو رو پیشنهاد میدم به مثلا کسایی که جستجو میکنن موردی که مثلا جزء ایراداتی که به حال آره یعنی زیر ساخت من مثالی که من یه بار پدرم ازم خواست این جریان ابر رو توضیح بدم گفتم یه جورایی تو ذهن من حداقل شاید اشتباه میکنم ولی تو ذهن من مثل این خط بیارتیه خط BRT یه چیزیه که هممون داریم ازش هممون که نه ولی خیلی بلیون ها نفر شاید صدها هزار نفر دارن ازش استفاده میکنن هر روز برای رفت آمده چه بله ازش سوء استفاده میشه مثال های زیادی هم داریم نماینده مجلس بود که از خط بیارتی میخواست سریعتر برسه خونه یه سری ویدیوها دیدیم که از خط بیارتی دارن سو استفاده میکنن برای موقعی که امنیتی هست و اینا ولی اینکه مثلا بیارتی رو کلا خط رو ببندیم به که داره ازش استفاده میشه به هر حال میلیون ها نفر دارن از این استفاده میکنن و احساس میکنم که در نهایت به نظر من مثبتش بیشتر از منفیشه و کاملا هم که یه کسی که تو ایرانه میگه که بر من اصلا مهم نیست یعنی این حرفش غیر منطقی نیست میگه که من اصلا من فقط گوگل رو میخوام و اینستاگرام و تلگرام و هیچ سرویس ایرانی هم استفاده نمیکنم این حرفش غیر منطقی نیست احساس میکنم که یه ذره کوچولو خودخواهانه است مثل این میمونه که مثلا یه نفر ماشین داشته باشه میگه بیارتی بر من مهم نیست یا مثلا تو یعنی خونش شما اصل بودن اون بستر اینترنت در داخل کشور بستر برای کسب و کارهای داخل زیر ساخت رو شما مفید میدونی اما همه چی سریعتره همه چی همه چی یعنی برای کسب و کارهای داخلی ما کیفیت اینترنتمون میره بالاتر یعنی فقط کمیت محدودیت نیست کیفیت اینترنتمون هم میره بالا میبره بالا زیر ساختا یکیش ابراروانه ولی هست زیادم هست بله مشابه خیلی زیاد مشابه زیاد داره در کل احساس میکنم که نمیتونیم زیر ساختا خراب کنیم و زیرساخت رو واقعا احتیاج داریم مثل زیرساخت هر چیز دیگه که احتیاج داریم مثل زیرساخت برق نمیدونم آب اینا این چیزا رو احتیاج داریم و بعد جلوی سوء استفاده کردن از این زیرساخت رو بگیریم بعد برای اینترنت آزاد بجنگیم واقعا ببین امیر رضا حرفی که شما میزنید درسته خب ولی از اونور این بستری که فراهم شده تمام کسب و کارها اومدن داخل و سرعت خیلی زیاد شده دسترسی مخاطبین خیلی زیاد شده امنیت خیلی زیاد شده همه اینا درست ولی از اون ور شما یه ابزاری رو دادی دست حاکمیت که هر موقع دلش میخواد میبنده تو کسب و کارتو داری مشکل ایجاد نمیکنه اما از اون ور چه اتفاق میفته ارتباط داخل با دنیا قطع میشه که این به لحاظ توسعه اگر بخواید نگاه بکنید به لحاظ حقوق شهروندی نگاه بکنید به لحاظ حقوق اجتماعی هر چی نگاه بکنید این یک اقدام کاملا غلطیه محمد اگر شما این برای تکمیل این موضوع, موضوع موردی داری بفرمید که ما بعد بریم به سمت موضوع دیگه ببین اینا خیلی بر هر کدومش یه بحث گسترده از کلی میشه در مورد صحبت کرد نکته ای که وجود داره اینه که ببینید هم حتما شما زیر ساخت میخوای حتما شما ابر میخوای نمیدونم حتما شما نمیدونم سرور میخوای همش باید داخل ایران باشه ولی موضوعی که وجود داره همون حرفیه که جادی زده من اینجا یادی کنم از جادی جادی متاسفانه الان بازداشته و این خودش یکی از تاسفهای خیلی بزرگ واسه اون کشوره که یه آدمی که مثل در لول جادی که سرمه چشم هر کشوری باد باشه الان بازداشت جادی حرف خیلی خوبی میزنه میگه شما چاقو فروشی یه آدمی میاد تو دستش داره خون میچکه خب نباید به این چاقو بدی موضوع ما با حاکمیت من میتونم به شما حداقل مستاقی حداقل پنج مورد رو بهتون بگم که نهادهای امنیتی سرویس دارن ارائه میکنن یعنی ما شناسایی کردیم مثلا اعلام کردیم چون من که داشتم روی این حوزه کار میکردم مستقیم یا غیر مستقیم به یه شرکت واسط یه نهاد امنیتی یا حاکمیتی اومده سرویس ارائه کرده خب آخه چرا موضوع من که برای چی باید یک کشور دست نهادهای امنیتی باشه نهاد امنیتی باید بر کارشو بکنه نهاد امنیتی که نباید پیام رسان تولید کنه نهاد امنیتی که نباید نمیدونم بیاد سرویس تولید کنه سرویس رو باید جوانای نخبه درست کنن جوانای نمیدونم فعال کارآفرین مثل احمدی درست کنن چرا باید یه نهاد امنیتی درست کنه و بعد هم حالا اگه درست کردند چه تضمینی وجود داره که شما نری بالا سرشون نتونی بری بالا سرشون و با اسلحه سرورشون رو نکنی نبری الان همین موضوعی که شما اشاره کردید در مورد سایت خودتون بسیار دردناکه با یه ایمیل دادستانی تونسته اطلاعات رو بگیره از یک سرویس دهنده یعنی چی آخه این پروتکل ایمیلی چه پروتکلی است که ما حتی تو این ایمیل ها جایی رو داریم میبینیم که حتی سرویس دهنده یه سرویس دادت به دادستانی گفته خودت بیا چی خواستی ببر بدون وکیل بدون هیچ حکم بله، دسترسی بدون هیچ... این مثل اینکه محمد تو پروتکلای شرکت ها هست یعنی به لحاظ قرارداد میبندن یا درسته این جزء این پروتکل ها هست بس تو قوانین درصد مواقع وقتی که یه،, جایی به ما ایمیل میزنه که مثلا فلان میخوام سر کلاهبرداریه یعنی یه نفر شکایت کرده گفته که مثلا یه کارتمو دزدیدن ازش مثلا کردیت خریدن با تو دیجیکالا یا یه جایی بعد ایمیل زده میشه که اطلاعات اون کسی که اینو کردیت رو خریده رو مثلا اون یه درصده چیه اون یه درصده به خاطر مسئله آره، 100 درصد به خاطر مسئله امنیتی سیاسیه حتما امنیتی سیاسی آی سلطانی همینجا یه نکته مهمه همین نکته که احمدی گفت بسیار مهمه که همین کار رو هم شما حق نداری بکنی چرا دارن این کارو میکنن به خاطر میگه شبکه بانکیشون نصف است شبکه بانکی که سیستم پرداخت payment خرد نداره و credit نداره ما تو کشور credit score نداریم مجبوری تو اینجوری جمعش کنی چرا فشار نمیارن که شبکه بانکی رو درست کنن ما هنوز تو کشور یه پرداخت خرد نداریم یعنی شما الان میخوای هزار تومانی پرداخت کنی هیچ راهی واسش نداری باید همین شماره کارتی که الان داری رو بدی همین دویتی که دستت رو بدی چرا درستش نمیکنن چرا 43 سال هیچ کاری نکردن به خاطر اینکه اونجا اصل فساد تو همون شبکه بانکی بوده دیگه ما هنوز که پرداخت پیمنت خورد تو ایران نداریم لذا این جرایم اتفاق میفته پلیس هم کاری نمیتونه بکنه مجبور مستقیم با اون اپراتور یا با اون خدمات دهنده ارتباط بگیره و چون مستقیم ارتباط میگیره دیگه مراحل قانونی هم وجود نداره چون در لحظه باید ببنده دیگه پول داره از حساب خارج میشه مجبور ببنده خودشون یه راههایی رو اختراع میکنن که این راه درست نیست به جایی که برن اصل قصه رو درست کنن دنبال یه راه موقتن که فعلا حالا مشکل رو حل کنیم شما تو همین ایمیل هک شده دادستانی حداقل 200 تا ایمیل از زرین پال میبینید زرین پال ایمیل زده آینه بفرست اونم کل اطلاعات مشتری رو عکس کارت ملی فلان فلان فلان فلان فرستاده این کار خیلی کار خطرناکی است دیگه اونم از طریق ایمیل ما در کنار بحث فیلترینگ که الان داریم با یه بازار خیلی بزرگ نزدیک هزار میلیارد تومنی در سال بازار فیلتر شکن رو داریم شما روی این موضوع کار کردی و همه اینها بر بستر چیز داره اتفاق میفته همون سیستم بانکیمون داره اتفاق میفته چه که خب این همه فیلتر شکن دارن میفروشن و تو بستر بانکی اونم داره اتفاق میفته و هیچ اتفاق دیگه نمیفته یعنی آیا من اینجا چند وقت پیش توی مصاحبه گفته بود که فیلتر اونایی که دارن فیلتر میکنن خودشون میان فیلتر شکن هم میفروشن این اونا کیا هستن که شکل خیلی خوبی میتونن حتی سیستم بانکی ما هم ازش استفاده بکنن ببین اونا کیا هستن اونا شرکت های حاکمیتی هستند یعنی ما متاسفانه یه رقیبی در ایران داریم به اسم حاکمیت حالا یه بخشش بدنه دولت یه بخش هم حاکمیت مخصوصا حاکمیت رقیب خیلی جدیه من به شما گفتم حتی ما رد پای ناده امنیتی رو داریم میبینیم مثلا پیام رسان آیگپ رو اصلا رسما اطلاعات سپاه رو انداخته بود اینقدر سریع این کار کرده بود که حتی سروراش کنار هم بود یعنی گرداب و آیگپ کنار هم بودن تا ما اینو اطلاع دادیم توی تا کانالمون و این ور یکم پررنگ شد سریع واگذارش کردم به یه شرکت دیگه که اون شرکت هم زیر مجموع ستاد جی فرمان امامه یعنی جای دوری هم نرفته خب ببین شما نمیتونی میتونی یقه های احمدی رو بگیری خیلی راحته ولی یقه ستاد فرمان امام شما نمیتونی بگیری تو همین فروش نمیدونم پیام وی پی ها کار سختی نیستش آیا سلطان شما یه دوتا از این همین الان تو گوگل بزن خرید وی پی برو ببین درگاه پرداختشون مال کجاست من این کار رو سه بار تا الان توی کانال کردم البته مردم موافق این کار نبودن ها. چون مردم راضی هن. میخوان آقا فیلتر شکن یه جوری بخرن دیگه ولی نمیدونن که این مافیایی داره تو جیب کی میره لذا ما تا دو سه بار فکر کنم این کارو کردیم هر دو سه بار هم رسیدیم به یه شرکتی که یعنی بخش عمده اینایی که دارم میگم مستنداتش هم گذاشتم حداقل 20 تا از اون لحظه ویدیو گرفتم و گذاشتم هر دو سه بار ما رسیدیم به یکی از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان شرکت اگه اشتباه نکنم کاراقش کارت اعتباری ایرانیا. کارت اعتباری ایرانیان زیر مجموعه گروه گسترش ارتباط فناوری سیناس که سینا اصلا شرکت مستقیم آیتی بنیاد مستضعفانه خب اینو ما چندین بار اطلاع دادیم چندین بار توییت کردیم رو گذاشتیم چون فکر کردیم مثلا بله ترتیب اثری هم داده شد نه اون آدم سر رو گنده در هنوز کارش میکنه با اون آدم هیچ وقت برخورد هم نشده چرا که همچنان در کارش میخوام میگم برخورد با اون آدم هم سخته یعنی با برخورد با محمد جورجندی بسیار کار راحتی است ولی برخورد با مدیر نمیدونم شرکت کارت اعتبار ایرانیان که این شرکت زیر مجموعه یه نهاد حاکمیتی است برای اونم سخته من برای شما میتونم صدها مثال این مدلی بزنم که حاکمیت اومده پا گذاشته توی فضای مجازی یعنی شما موقعی که فیلتر میکنی شما فکر نکن که این تو همه دارن زجر میکشن نه یه سری هم دارن از این فضا پول در میارن خیلی هم حالشون خوبه یه مثال دیگه رو سریع براتون بزنم مثلا اومدن توی بحث نمیدونم دی ها گفتن آقا ما این سایته که دارن فیلم و اینا منتشر میکنن و بستیم گرفتیم بازداشت کردیم بردیم الان شما به من سایت سایت دالفک رو باز کن همین الان باز کن رتبه 16 بالا پایین میشه 16 یا 60 ایرانه بین 16 و 60 بالا پایین میشه شما به من بگو این سایت مال کیه فقط بگو مال کیه ولی شما اگه همین الان یه دونه چارت ویدیو بذار بگو من یه سایت ویدیو هم مثل مثلا آپارات ببین تا شب ساترا و پاترا و نمیدونم صدا سیما و شش تا نهاد امنیتی میان سراغت یا نمیان سراغت به خاطر اینکه شما هم رو تبلیغاتش میتونی پول بگیری هم رو فروش ترافیکش میتونی پول بگیری حالا شما ببین سایت رتبه 16 ایران حتی یه اینماد نداره ولی شما اگه بخوای راه بندازی باید همه چی بری بگیری وگرنه 6 تا نهاد فیلترت میکنن من تهش رو در این سایت متعلق به یکی از اعضای ساتراست خودشون مسئول کنترلن خودشون هم دارن فساد میکنن به همین راحتی شما نمیتونی کاری با این آدم بکنی میتونی بکن ما دو ساله داریم تلاشمون میکنیم هیچ کس نتونسته با این آدم برخورد حتی خود ساترا هم نتونسته با اینا برخورد کنه اینقدر مافیای سنگینه مافیا شکل میگیره تو این ممنونم آقای جوجندی احمد شما به عنوان سوال پایانی از هر دو عزیز خب ما دیدیم فضا رو ترسیم کردیم به چه شکلی هست آینده اینترنت رو و فضایی که ما توش هستیم رو شما چه جوری میبینید؟ متاسفانه خیلی روشن نمیبینم گفتم هر چقدر که جلوتر داریم میریم حکومت داره دیدش امنیتی تر میشه به اینترنت به اضافه اینکه یه مقدارم دارن کشورهای دورور دنیا که یه ذره دیکتاتوری تر هستن دارن نگاه میکنن مثلا چین روسیه حتی ترکیه هم که مثلا سر یه بمبگذاری چند هفته پیش شده بود که بعد اینترنت رو کل روز قطع کردن یعنی دارن این best practice یه best practice ی داره تو دنیا ایجاد میشه سر بستن اینترنت و آیندهش خیلی خوب نیست و به عنوان کسی که خودم توی, خودم توی ایرانم خودم دارم از اینترنت استفاده میکنم به عنوان شهروند و هم به عنوان کسی که داره پول در میاره یعنی کسب و کار اینترنتی داره نگرانم و واقعا هم نمیدونم که این نگرانی رو چجوری بعد ابراز کنم و چجوری بعد مقابل این محدودتر شدن اینترنت بیستم چون میگم شک میشه یعنی پرونده ساخته میشه هر کسی که بخواد واقعا فعالیت بکنه برای اینترنت آزاد و آینده بعد یه اتفاق خاصی بیفته که حساسیت روی اینترنت کمتر بشه کم حکومت بتونه ابعاد مختلف اینترنت رو ببینه فقط یه حفره امنیتی نبینه ببینه که باعث یادگیری باعث پیشرفت یه جامعه میشه و در اون فضا زیر هم خیلی مهم میشه برای کیفیت اینترنت وقتی که دید از امنیتی تغییر میکنه به یه دید دیدی که برای توسعه جامعه اینترنت آزاد و اینترنت با کیفیت لازمه اون موقع من امیدوارم که این زیر ساخت خیلی خوبی هم بتونیم داشته باشیم و بتونیم استفاده کنیم متشکرم محمد جان شما چجوری میبینید این آینده سیاهه از نظر من برای حداقل با این رویکرد جمهوری اسلامی آینده بسیار سیاهه به خاطر اینکه شکاف بین این مشکل ایران شکاف بین حاکمیت و مردمه هیچ مشکل دیگه ای نداره این شکافه چجوری باید حل بشه من نمیدونم ولی تا این شکاف حل نشه شما نمیتونی روبیکا رو مجبور کنی مردم رو که از روبیکا استفاده کنند شما الان همین روبیکا رو تو روزنامه رسمی سرچ کن ببین خود آقایونم میدونن مردم قبولشون ندارن یعنی خود آقایون اگر میدونستن که مردم قبولشون دارن شیک و مرتب میزنن روبیکا مال ستاد اجرای فرمان امامه ولی همین هم از شما پنهان میکنن از سال 97 تمام تبلیغات صدا سیما روبیکاست ولی هیچکس نمیدونه این کجاست حتی آدرس هم نداشته تا همین دو روز پیش آدرسش البته ما پیدا کردیم ولی نداشت خب ببین این شکافه تا زمانی که وجود داره شما میتونی فضا رو امنیتی کنی شما میتونی مردم رو بازداشت کنی شما میتونی مردم رو خسته کنی شما میتونی تمام سرمایه های رو مثل جادی آی احمدی و هر کس دیگه تو اون کشور کار میکنه رو با یک چوبی اینا رو آرومشون کنی از نمیدونم بچینیشون این کارا رو میتونی بکنی ولی اینا به مفهوم که تو داری کشورداری میکنی نیست من حداقل بارقه امیدی نمیبینم حقیقتش با این رفتاری که حاکمیت از خودش نشون میده چیز عقلی من عقلانیتی توی بساط اینا نمیبینم حتما میتونن مردم رو خسته کنن الان یه کار جدیدی یاد گرفتن پهنه باند اینترنت رو کم میکنن پهنه باند اینترنت یعنی اینترنتی که از کشور خارج میشه رو gateway رو اپلیکیشن ها که تکنولوژی جدیدی بهش دست پیدا کردن واقعا من بهشون تبریک میگم میان روی اپلیکیشن ها پهنه باند رو بالا پایین میکنن توی voice هم که پخش شد توی مدت شما بارها شنیدید که های سردار X و Z همه راضی بودن از این موضوع تا کی میخواید این کارو بکنید به هاتون نگاه کنید ببینید که حتی حرف شما رو نمیفهمن ولی شما دارید خشم اجتماعی رو افزایش میدید و نتیجه این قصه جون آدماست. نمیدونم من فقط میتونم آرزوی امیدواری کنم ولی اینها توی از نظر من اقلانیتی بینشون نیست متاسف ممنونم محمد جان مرسی محمد جورجندی از امریکا و آقای احمدی حمیدرضا احمدی از تهران طی دههای اخیر حاکمیت به جای تولید رضایت اقدام به کنترل ناراضیان کرده و اکثر سیاستگذاری ها در همین راستا بوده اما گاهی کنترل نارضایتی نه تنها نمیتونه اون هدفی که حاکمیت ها به دنبالش هستن و فراهم کنه بلکه مسائل جدی و پیچیده دیگه ای رو هم به وجود میاره که بر روی مسائل حل نشده دیگه انباشته میشه و این اتفاق خطرناکیه ولی اینکه حاکمیت گوش شنوایی خواهد داشت یا نه رو یادی هم کنیم از جادی عزیز که برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی جدیده و اگه الان زندان نبود قطعا یکی از مهمانهای برنامه من بود به امید آزادی دوستان و همکارانم خدا نگهدار